саламатсыздар ма құрметті оқушылар біз кезекті екінші сабағымызды бастаймыз әрине сіздер үшін бірінші сабақ пайдалы болды деген сенімдеміз олай болса жалғастырайық бүгінгі сабақта біз сіздермен жылдамдық тақырыбына тоқталатын боламыз және осы тақырыпты толық ашып формула қалай түрленеді есептерді қалай шығару керек деген сұрақтарға шешім айтатын боламыз олай болса бастайық яғни бірінші болып жылдамдық дегеніміз не жылдамдық дегеніміз бұл әрине орын ауыстырудың шапшаңдығы деп айтамыз мысал ретінде айтатын болсақ яғни сіз орныңызды неше уақыт яғни қанша тез ауыстырсаңыз демек сіздің жылдамдығыңыз сонша көп деп айтуға болады яғни мына суретте көріп тұрғанымыздай машина бір жерден екінші жерге белгілі бір уақыт уақыттың өзгеруіне байланысты міне иә мына суреттен қарайтын болсақ уақыттың өтуіне өзгеруіне байланысты дененің орын ауыстырғандығын көруге болады яғни бұл бізде осы жылдамдыққа мысал бола алады мысалы қарапайым ә, терезеден қарайтын болсақ белгілі бір машинаның қозғалып бара жатқандығын көруге болады яғни сол машина ә, бір жерден екінші жерге неше уақытта жетеді ол оның жылдамдығын көрсетеді мысалы орын ауыстыру шапшаңдығы дедік қой берілген жолды өте аз уақытта жетті дегені демек оның жылдамдығы жоғары болды деген мысал бола алады ал енді бізде формуласы қалай болады жалпы жылдамдықтың белгіленуі бізде варпмен белгілейміз міне көріп тұрғаныңыздай варпмен белгіленеді жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секундқа тең себеп жолдың уақытқа қатынас формуласы демек жолдың өлшем бірлігі метр өткен сабақта айттық уақыттың өлшем бірлігі секунд сол себепті жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд деп халықаралық бірліктер жүйесінде бекітілген ал енді астында біз бірнеше ә, формуланы ашып көрсеттік яғни өткен сабақта қарастырғанымыздай бізде орын ауыстыруға байланысты иә жолдың өзгеруіне байланысты формулаларымыз бар еді яғни координата жүйесі бойынша егер ә, біздің жылдамдығымыз x өсі бойынша болса немесе өзгерісі бойынша болса былай қарастыруға болады ал y өсінде болса міне екінші жағдайда ал y өсі бойынша өзгерісі болса осылай соңғысынан бастапқысын азайтуға болады бұл әрине ә, дененің қозғалыс жылдамдығының өзгеруін көрсетеді бізге ал енді километр сағаттан метр секундқа қалай түрлендіруге болады қараңыздар мысалы мысалы мына жерде біз былай түсіндірме жасаймыз э, он сегіз километр бөлінген сағат дейміз бұны біз метр секундқа айналдыру үшін 18-ді көбейтеміз Бір километрде мың метр бар бөлеміз бір сағатта 3600 нөлдер қысқарады жүз мен отыз алты қысқарған кезде 5 метр бөлінген секунд бұл енді кәдімгі теория түрінде ал енді қысқа нұсқа шығаратын болсақ жай ғана он сегізді бөлеміз үште алтыға десек иә ол кезде де болады 5 метр бөлінген секунд шығады деген сөз Түсіндір алдым деп ойлаймын яғни осылай біз километр сағатты метр секундқа түрлендірсек болады ал енді мысалы мына жерден біз жолды табатын болсақ мына жылдамдықтың формуласынан біз жолды табатын болсақ формула қалай өзгереді әрине жылдамдықтың уақытқа көбейтін істеп алсақ болады немесе уақытты табатын болсақ әрине қалай болады жолдың неге әрине жылдамдыққа қатынасы. бізде бұл жерде нені қолдандық ә, математикалық заңдылық бойынша көбейту теңнің мына бетіне екінші бетіне бөлу бөлу екінші бетіне көбейту болып өткендігін көруге болады олай болса келесі бізде енді орташа жылдамдық деген бар мысалы мына машинаны көріп тұрғандарыңыздай бастапқыда 90 метр секунд одан кейін 110 100 метр секунд одан кейін барып ә, 120 төменге түскен кезде 200 метр секунд яғни жылдамдық әр жолдың бөлігінде әртүрлі болғандығын көруге болады демек осы кезде осы машина жалпы неше орташа жылдамдықпен жүрді дейтін болсақ біз немен шығарамыз әрине мына бір формамен шығарсақ болады яғни орташа жылдамдықтың формуласы мынау мына қандай белгі деген сұрақ туындауы мүмкін бұл белгіміз барлық жолдардың қосындысы деген мағына яғни орысша сумма дейміз иә немесе барлық уақыттардың қосындысы деген мағынаны білдіреді бұл орташа жылдамдықтың негізгі формуласы жалпы айтқан кезде жолдың әр бөлігіндегі бүкіл жолдардың қосындысын ә сол бөліктегі кеткен уақыт қосындысына бөлсек жалпы орташа жылдамдығымыз келіп шығады екен мысалы сіз үйден шығып базарға бардыңыз базарға дейін белгілі бір жолды белгілі бір уақытта өттіңіз одан кейін ә, екінші бір досыңыздың үйіне бардыңыз иә тағы да екінші жолыңыз бар белгілі бір уақыт кетті ал енді сіз орташа жылдамдығым нешемен жүрдім дейтін болсаңыз сол аралықтағы жүрген жолыңыздың қосындысын жүрген кеткен уақыттардың қосындысына бөлсеңіз сіздің жалпы орташа жүрген жылдамдығыңыз келіп шығады деген сияқты деп ойлаймын ары қарай кеттік келесі осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік мысалы автобус бүкіл жолының алғашқы он километр бөлігін он алты минутта ал келесі жиырма төрт километр бөлігін он сегіз минутта жүріп өтті автобустың бүкіл жолда орташа жылдамдығын табыңыз яғни әрине бұл жерде біз негізгі формуланы қолданамыз яғни с бір қосу с екі бөлінген т бір қосу т екі демек с бір деген он километр оның оның үш дәрежесі қосамыз жиырма төрт көбейту оның үш дәрежесі неге өйткені километрді метрге түрлендірдім табар дегенім яғни 16 минут 16-ны көбейтемін 60 қосамын 18-ді көбейтемін 60 қа иә осы жерде міндетті түрде біз әрине қателік кетпеу үшін калькулятор қолданғанымыз абзал өйткені қазіргі уақытта калькулятор қолдануға рұқсат береді жоғарыда қосындысы неше болады 34 көбейту онның үш дәрежесі деп алсақ болады иә ал астында 16-ны көбейтеміз 60-қа 960 болады 960 иә ал енді 18 60 қа көбейтеміз қосамыз 960-ты 2042 2 жақсы енді қараңыздар отыз төрт оның үш дәрежесі дегені отыз төрт мың дегені иә оны бөлеміз екі мың сол кезде он алты бүтін оннан алты метр бөлінген секунд жылдамдықпен жүрген екен яғни орташа жылдамдығымыз солай болды деген сөз ары қарай кеттік енді бізде осы жерде айтып кететін бір жайт жалпы бұл формула кітапта жоқ қай кітапты ашып қарасаңыз да осы біз көрсетілген көрсеткен формуланы бермейді қандай формула түрленген форма. егер жолдың жартысын в бір жылдамдықпен ал қалған жартысын в екі жылдамдықпен жүрсе ол кезде формула қалай болады жалпы қарастыратын болсақ бізде берілген иә не болып тұр бір жол болып тұр иә міне жалпы с деп аламыз алғашқы в бір жылдамдықпен екіншісі в дамдықпен жүрген демек әрқайсысында белгілі бір нелері бар ә, уақыттары бар ал s1 ол алғашқы екіден s екіншісі екіден s мен не істедім негізгі формуланы жаздым міне одан кейін жалпы s болғандықтан s тұра береді уақыт екеуі болды иә уақыттарды жаздым жеке жеке орындарына қойған кезде қараңыздар т1 дегеніміз неге тең S1 бөлінген V1-ге тең болады. T2 дегеніміз S2 бөлінген V2. Ары қарай тағы да түрлендіремін. Міне, түрлендірген кезде S1 дегенім неге тең еді? Міне қараңыздар, S1 дегенім S бөлінген 2-ге тең міне. S бөлінген 2-ге тең S1-ім. S2-м де S бөлінген 2-ге тең. Осы жерден жақшаның сыртына S бөлінген 2-ні шығаратын болсам, S пен S қысқаратындығын білеміз сол кезде екі жоғарыға шығады ортақ бөлгіш мына бетке в екіден береміз мына бетке в бірден береміз сол кезде түрленіп шыққан формуламыз мынау болады Міне. түрленіп шыққан формуламыз немесе сіздерге қысқа нұсқа былай түсіндіріп жасасақ болады қараңыздар в орташа тең болады s көбейту в бір көбейту в екі бөлеміз ә, мына жерде мына жерде қарайтын болсаңыздар а көбейту в 2 қосылған в көбейту в 1 болады бұл форманы неге бұлай жаздық деген сұрақ туындауы мүмкін себебі ә, бізде мынау өзгереді жолдың жартысы болып тұр ғой қазір бұл жерде ол жалпы жолдың бөліктері болуы мүмкін но С дегеніміз жалпы бөлік неше бөліктен тұрады бір екі бөлік демек s жалпы бөлік деп қоямыз а дегеніміз алғашқы міне мынау а жүрген жолымыз иә алғашқы а дегеніміз ал б дегеніміз екінші бөліктегі орындарына қойып осылай түрлендіріп қарастырсаңыздар да болады ал енді ал енді қараңыздар біз осыған байланысты бір есеп шығарып көрсетеміз автомобиль жолдың бірінші жартысында 72 километр сағат жылдамдықпен ал екіншісінде 30 километр бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалады автомобильдің барлық жолдағы орташа жылдамдығын табу керек жаңа айттық біз орташа жылдамдықты табу үшін жолдың бірінші жартысы дегені в 1 ал мынау в 2 ге тең болып тұр сол себепті біз не істейміз бұл жерде Екі көбейту в 1 көбейту в 2 бөлеміз астында в екі қосу V1 деген формуламыз бар еді орындарына қоямыз екіні көбейтемін 72 километр сағат дегенім 20 метр бөлінген секунд болса 30 километр сағат дегенім неге тең болады әрине 30-ды бөлемін 3-те 6-ға сол кезде ә, 8-де 3 метр бөлінген секунд екен демек жиырманы көбейтеміз сегізде үшке астында жиырмаға қосамын сегізде үшті демек жоғарыда қарайтын болсаңыздар екіні көбейтемін жиырмаға көбейтемін сегізде үшке бөлемін соңында жиырма сегізде үшке сол кезде бізде жалпы орташа жылдамдық он бір бүтін оннан жеті метр бөлінген секунд жылдамдықпен жүрген екен ал енді осы жерде айтып кететін бір жайт мысалы метр секундты километр сағатқа қалай айналдырамыз деген сұрақ туындайды біз бағана километр сағатты метр секундқа түрлендіру үшін үш алтыға бөлсек ал енді біз ә, километр сағатқа түрлендіру үшін он бірде жетіні көбейтеміз үш те алтыға иә көбейтеміз үште алтыға сол кезде қырық екіде екі километр бөлінген сағат келіп шығады міне кеттік ары қарай келесі егер дене уақыттың енді қараңыздар мән беретін бір жайт мына жерде уақыттың жартысы болып тұр иә демек барлық неміз уақыт бірдей болып тұр барлық бөлікте сол себепті негізгі формуладан біз ашатын болсақ уақыт өзгермейді бірақ екі жолымыз бар с бар с екі т барымыз неге тең міне жазып қойдық т бөлінген екі т екіміз де осыған тең с бір дегеніміз в бір бөлінген т бар с екі дегеніміз в екі көбейту т екі в бір дегеніміз неге тең міне тұр иә в бір дегенім т бөлінген екіге тең в екім де т бөлінген екіге тең сол кезде жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсақ мына тлар не істейді қысқарады екі төмен қарай түсіп кетеді математикалық ереже бойынша түрленген формулам осылай келіп шығады ал енді осы жерде тағы бір айтып кететін бір жайт мысалы біз осы формуланы былай жазсақ та болады иә, қараңыздар s жоғарыда в бір көбейту а қосу в екі көбейту а деп жазсақ та болады а, в себебі s тең а қосу б неге тең s ке тең болу керек яғни сіз мына формуланы осылай түрлендірсеңіз де болады деген сөз яғни ә, сіз осы формуланы уақыттың әртүрлі бөлігінде деген кезде соған қарай түрлендіресіз енді осы айтылған формулаға біз бір есеп шығарып көрейік поезд т уақыттың жартысын дейді яғни мына жерде жазып қойған иә байқайтын болсаңыздар уақыттың жартысы бабыр ауысында жылдамдықпен екінші бөлігін ваик жылдамдықпен жүрген пойыздың орташа жылдамдығын табыңыз жаңа айттық орташа егер ә, бізде бірінші тек қана жартысы болса жай ғана в бір қосу в екі бөлінген екі дейміз сол кезде 72-ге 36-ны қосатын болсақ 108 иә бөлеміз ге бұл елу төрт километр бөлінген сағатқа тең елу төрт километр бөлінген сағат оны айналдыратын болсақ метр секундқа он бес метр бөлінген секунд болады екен деген сияқты иә келесі қараңыздар міне егер дене жолдың үштен бір бөлігін ненің жолдың болып тұр мына жерде қараңыздар иә үштен бір бөлігі үштен бір бөлігі дегені міне с бөлінген үш қалған екі с бөлінген үш болды да сол кезде финиш формуламыз осылай түрленіп шығардық біз бағана айттық қой ең қарапайым жолы былай жазып көрсетейік сіздерге бағана айттық s көбейту v1 v2 астында A көбейту v2 қосу V көбейту v1 дедік иә жалпы s деген жалпы жүрген неше бөліктен тұрады үш бөліктен тұрады ғой сол себепті үш көбейту v1 v2 дейміз алғашқы неше бөлігі үштен бір бөлігі болғандықтан жай ғана мына жерде не болып тұр в екінің өзі болады өйткені амыз бірге тең ғой мына жерде бірге тең қосамыз б үштен екі демек екі в бірге тең болады былай жазсақ та болады көрдіңіз ба ол мынаған тең болып тұр яғни ә, осылай да қарастырсаңыздар болады деген сөз иә қысқа ә, сіздер үшін ә, түсініктірек болу үшін әрине немесе уақыттың жартысы иә уақыттың үштен бір бөлігі болған бұл жерде мына формуламыз әрине жаңа айттық біз в орташамыз қалай болады дедік а көбейту в бір қосу в көбейту в екі Бөлеміз с дедік енді қараңыздар жалпы үш, үштен бір деген сөз үш бөлік деген сөз Есіміз үшке тең мынау бірге тең демек в бір қосу үштен екі бөлік екінші бөлікте демек екі в екі деген сөзді яғни мына бір формуланы осылай жазсақ болады мынау форма арқылы иә түрлендіру арқылы оңай жолы да ең қысқа жолы сіздерге ұсынып отырғанымыз ал енді осыған байланысты бір есеп көрейік автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында 60 километр сағат жылдамдықпен жүрген уақыттың жартысында иә оның қозғалысының орташа жылдамдығы алпыс бес километр сағатқа тең болса қалған уақыттың жылдамдығы яғни уақыттың жартысы болса в орташа тең болады в бір қосу в екі бөлінген екі осы жерден в екіні табу керек бізге демек в орташаны көбейтеміз екіге тең в бір қосу в екі демек в екіні табатын болсақ екі орташа азайтамын в бір болып тұр ғой осы формулаға саламыз яғни ә, бізде екіні көбейтеміз алпыс беске азайтамыз алпыстан жүз отыз жүз отыздан біз алпыс бесті екіге көбейтетін болсақ жүз отыз болмай ма иә демек одан азайтамыз біз неше болады алпысты азайтып тастаймыз сол кезде жетпіс километр сағат келіп шығады екен жетпіс километр бөлінген сағатпен шығардық ал енді біз сағатты неге айналдырамыз бөлеміз үштегі алтыға сол кезде он тоғызда төрт метр бөлінген секунд екі жауап бізде он тоғызда төрт деген бар ма бар екен жетпіс деген бар ма бар екен иә демек осылай белгілеуімізге негіз бар бірнеше жауаптық болса ал енді қараңыздар мына жерде жетпісінші есеп автомобиль барлық жолдың жүрген кеткен уақытының бірінші жартысында в бір екінші жартысында осындай в екімен егер бұл жерде ненің жартысы әрине жолдың жартысы иә демек сізде біз бағана айттық сіздерге орташа с көбейту в бір в екі бөлінген а көбейту в бір қосу в көбейту в екі демек бұл жерде s жалпы жүрген жол 2 b1 b2 бөлеміз астында демек болды ғой қалғаны b1 қосу b2 болады деген сөз ондай бар ма бізде әрине бар ол бізде с болады екен 71 ші есепті де шығарып көрсеңіздер болады сіздер бір тапсырма ретінде қалдырайық келесі дене жылдамдығының анықтау жолдары бар бізде егер денелер қарама қарсы бағытта қозғалса ол кезде жалпы жылдамдық тапқан кезде қосады екенбіз яғни альфа тең болады неше 180 сексен градус болған кезде екіншісі денелер бір бағытта демек альфа тең неше градус болып тұр 0 градус болса денелер перпендикуляр бағытта дегені альфа тең болады 90 градусқа тең болады дегені денелер альфа бөлшек жасай қозғалса яғни біздің бұрышымыз белгілі бір бұрышпен мысалы отыз болсын иә ол кезде нені қолданамыз косинустар заңын қолданады екенбіз естеріңізде болса өткен сабақта осы бір заңдылықты да қолданған едік әрине бұл бізде қорытқы жылдамдықтың формуласы деп аталады енді осыған байланысты бір екі есеп көрейік міне қараңыз велосипедші жылдамдығы 36 километр сағат ал желдікі 5 метр секунд велосипедшімен байланысқан санақ жүйесінде желді қарсы және құлай соққан деп қарастырсақ жылдамдықтар қалай болады егер ә, жылдамдықтар қарама қарсы болса в қ деп қояйық қарама қарсы иә ол кезде 36 километр сағатымыз 10 метр бөлінген секундқа тең екендігін білеміз демек 10 э, азайту 5 бұл неге тең әрине бізде 5 метр бөлінген секунд ал в бағыттас болса ол кезде о біз мына жерде қате кеттік неге қарама қарсы болса қосамыз демек 15 болады ал бағыттас болса азайтамыз ол кезде 5 метр бөлінген секунд болады 15 және 5 деген бізде бар ол аға тең болады екен иә себебі бағана айттық егер жылдамдықтар қарама қарсы болса получается жүз сексенге тең болса в бір қосу в екі ал бағыттас болса азайтамыз деген сөз қарама қарсы бағытта қозғалып келе жатқан бірінші автомобильдің жылдамдығы елу төрт километр сағат ал екіншісінікі жүз сегіз километр сағат автомобильдің салыстырмалы жылдамдығы яғни олар қандай қозғалған бізде қарама қарсы қозғалып тұр ғой солай ма сол кезде жалпы жылдамдық табу үшін біз не істейміз әрине бұл жерде қосамыз сол кезде ә, жылдамдықтар қарама қарсы болса елу төрт қосылған 108 ол бізге неге тең болады 162 ә, екі километр бөлінген сағатқа тең болса бұл 45 ә, бес метр бөлінген секундқа тең болады екен әрине е болады деген сөз ары қарай кеттік енді өзенді қайықтармен өзеннің қозғалысы қалай болады мысалы мына жерде қарайтын болсаңыздар ағыстың жылдамдығымен қайықтың жылдамдығы қандай болса әрине бұл жерде бағыттас болып тұр ол кезде біз қосамыз жаңағы ереже сәл өзгереді бұл жерде өйткені бұл салыстырмалы жылдамдық ал егер ә, қараңыздар қайықтың жылдамдығы мен өзеннің жылдамдығы қарама қарсы болса азайтамыз иә осы бір жүйені осы бір заңдылықты ұмытпаңыздар өйткені қайықпен өзен бұл бөлек жағдаятпен жүреді деген сөз ал енді келесі бізде формула салыстырмалы жылдамдық деген бар қараңыздар бізде жылдамдықтар бар ғой жылдамдықтың өзін қарастырдық орташа жылдамдықты қарастырдық енді салыстырма жылдамдық өйткені бұл тақырыптың өзі үлкен болып қарастырылады да яғни бұл деген сөз салыстырмалы мысалы мен қозғалып бара жатырмын иә ненің ішінде пойыздың ішінде белгілі бір жылдамдықпен қозғалып бара жатырмын ғой ал бірақ пойыздың жылдамдығы бөлек қой демек менің жылдамдығымның поездың жылдамдығымен салыстырған кездегі бұл салыстырмалы жылдамдық болып есептелінеді да яғни бір денені екінші денемен салыстыра отырып неше жылдамдықпен артық немесе кем екендігін білуге болады да осылай түсіндіре алдық па ал енді мысалы мына жерде қараңыздар велосипедшінің жылдамдығы 18 километр сағат ал желдің жылдамдығы 4 метр секунд желге қарсы қозғалған соққан желдің велосипедшімен жел велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің жылдамдығын табу керек демек немен байланыстырамыз велосипедшімен байланыстырамыз яғни бұл не істеді жел қарсы қозғалды неге велосипедшіге қарсы қозғалды иә сол себепті бұл жерде жаңа айттық біз не істейміз қарсы болса жылдамдықтар не болады әрине қосылады получается бізде бұл жерде 18 километр сағат дегеніміз 5 метр бөлінген секундқа тең болса 4 метр секунд жалпы жылдамдықтар қосамыз неге қарсы бағытта болғандықтан сол себепті 9 метр бөлінген секундқа тең болады екен ары қарай кеттік енді бізде график түрінде есептер келсе қалай шығарамыз мысалы мына бір есепті шығарып көреміз суретте берілген жылдамдық графигі бойынша алғашқы 5 секунд аралығында дененің орташа жылдамдығын табыңыз дейді яғни бізде кинематика нені зерттейді дейтін болсақ біз айтқан едік кинематика бұл дененің қозғалыс себеп салдарын емес тек қана геометриялық қасиеттері демек бұл жерде геометриялық қасиетке мән береміз өйткені дененің жүрген жолы оның ауданына тең болады яғни мынау қандай фигура бұл бізде тікбұрышты үшбұрыш бұрышты үшбұрыштың ауданының формуласы екіден бір көбейту а көбейту б деген формула біз оны физикалық тұрғыда екіден бір көбейту в көбейту т деп аламыз ал мынау екінші және үшінші фигуралар бізде трапецияға тең болады иә трапеция ғой мынау бізде қараңыздар солай ма трапецияның ауданы ол жүрген жолға тең болғандықтан бізде формула қалай ә, геометрияда а қосу б бөлу екі көбейту аш деген ал физикада біз бұны не деп аламыз в бір қосу в екі бөлінген екі көбейту т деп аламыз сол себепті осы бір формулаларды қолданамыз яғни сіздер түртіп қойсаңыздар болады мынау трапецияның ауданы трапецияның ауданы неге тең болады оның жүрген жолына тең болады мынау аудан осы дененің жүрген жолына тең болады екен сол себепті сол себепті қараңыздар енді мен мына жерден бірінші S1 тауып алайын S1 неге тең болады сонда 2-ден 1 көбейту жылдамдығым неге тең мына бетті қараңыздар жылдамдық иә демек 10-ға тең уақыт 2 секунд сол себепті 10 көбейту 2 2 мен 2 қысқарса 10 метр шығады екен иә ал енді s 2 ні табайын s 2 деп қояйын сол кезде с екім неге тең міне бірінші жылдамдығым онға тең в бір в екі он беске тең онға он бесті қосамын он қосу он бес бөлемін екіге уақыт неге тең аралығы екі мен төрттің арасы бір секунд то есть екі секунд екі мен екі қысқарады 25 метр с үшті табам үшінші міне иә үшті табам сол кезде тағы да мынау 15 мынау 25 15-ке 25-ті қосуым керек яғни ол неге тең болады жазамын міне қосу 25 бөлемін 2-ге көбейтемін уақыт 4 пен 5-тің арасы 1 секунд сол себепті мына екеуінің қосындысы 15-ке 25-ті қоссам әрине бұл 40 40-ты 2-ге бөлсем 20 метр келіп шығады екен ал орташа жылдамдықтың формуласы қалай бізде бүкіл жолдарды қосамыз s1 s2 s3 жалпы уақытқа бөлеміз сол кезде s1 10-ға тең s2 25 s 3 міз 20-ға тең бөлемін астында жалпы 5 секунд деген сол кезде 11 метр бөлінген секунд болады екен яғни с болады деген сөз сіздер үшін түсінікті болды деп ойлаймын ары қарай кеттік келесі координатаның уақытқа тәуелді графигінде дене қозғалысының үш кезеңі берілген осыған сәйкес дененің қай аралықта нөл мен алты секунд интервалындағы орын ауыстырудың орташа жылдамдығын табу яғни дене мына жерден қозғалды бүйтіп келіп мына жерге тоқтады орын ауыстыру дегеніміз қозғалып мынау барды мынау қайтты ғой демек мына жерде орын ауыстыру нөл болып кетті иә оны өткен сабақта айтып түсіндірген едік сонда мына бетте екі мен сегіздің арасы неше метр болады екі мен сегіздің арасы әрине жалпы жүрген жолымыз сонда екі қосу алты бұл сегіз то есть ә, мына жерде қате кеттік былай түсіндірме жасайық сіздерге 8 бен 2-нің арасында 6 метр бар ғой, ұқшым, е? Иә? Демек, енді орташа жылдамдықты жазсақ, S бөлігіне т ғой. S 6 метр болса, уақыт неге тең? 0 мен 6 секунд, демек 6-ға тең. Ол 6-ның 6-ға бөлсек, 1 метр бөлінген секунд деп алуға болады екен, е? Иә? Бұл әрине ә, геометриялық сүйені сүйеніп отырып, есептерді шығардық. Бұл маңызды сонымен оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды әрине сіздер үшін пайдалы болды деген сенімдеміз алдағы уақытта келесі сабақта жолыққанша біз берген тапсырмаларды орындап кері байланысқа шығуды ұмытпаңыздар